assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar bugun musulmonning kundalik iboralari haqida gaplashamiz har bir ishni qilishdan avval niyat qilinadi shu paytda ko'rsatib qo'yaman isbotlab qo'yaman yorvoraman emas fi sabilillah xolis Alloh uchun deb niyat qilish kerak ana undan so'ng bu ishni boshlayotgan paytda ket ket ket davay davay davay emas bismillahi rohmanir rohim deyishlik kerak payg'ambarimiz alayhissalom e'tiborli har bir ish bismillahsiz boshlansa oxiri kesikdir deya marhamat qiladilar birodaringiz akangiz yoki ukangiz do'stlaringiz qaysidir ishni qoyillatdi uddaladi zo'r bajardi uh ты молодец respekt alhamdulillah subhanalloh deyiladi bu ishni ko'rib allohga hamd aytish kerak bordiyu o'zingiz mana shunday zo'r ishni qoyillatsangiz Akin kuchaydi ko'rib qo'y yorvordim buzvordim mas masha Alloh deyishligingiz kerak ya'ni Alloh xohlaganidek bo'ldi agarda kim bilandir ahdlashsangiz yoki va'da bermoqchi bo'lsangiz zubdayu javob mas inshaalloh deng agar Alloh xohlasa xo'sh siz kundalik hayotingizda qanday iboralarni ishlatasiz izohlarda yozib qoldiring manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz